motivazioa hasierakoa izan daiteke bat, baina motivazio landu egiten da. Gokusten dugu landu egiten dela eta landu egin behar dela. E, gaur eguneko ikasleek, garai aretakoek ez bezala, oso erreferentzia gutxi dituzte e, motivazioa euskararen aldekoa izateko. Eh? Zan nahi dut, kasurik onenean, gurera etortzen diren ikasleak, ibili dira, erradal ereduetan, A edo B ereduan, beraien eh, ikastetxeetan, beraz, eh, eh, euskerarekin izan duten erreferentzia, ba ez da izan oso baikorra. Irakasle, kriston alegin egingo zuten, baina egin dena izan da, ez dakit, euskara baliabide linguistiko txo batzuk jaso besterik ez, baina inork ez die irakatsi, ba gure kantariak ezagutzen, gure idazleak dastatzen, gure jendea ezagutzen, Euskal Herria sentitzen azken finean, orduan eh, nahiko normala da, inon ez baduzu hori jaso, etortzen zarenean, ba pizkat eh, eh, era horretako motivaziorik ez ekartzea, baina gu guztu dugu hori euskaltegira etorri eta euskaltegiaren lan bat gurean behintzat hori bada motivazioa lantzea, ikaslei ikustaraztea, ikaslei eskaintzea, ba kulture karpenak eta beste ez da. Zer esan duzu behar dira? Azaldu Ez mizu behar Zue kolatu zuen? Yes. Nik bai, baina ez... Bueno, nik Eh, ni, nire ustez... Eh, funtzionarioaren mentalitatea oso, oso, oso txarra edo, bueno, kalte. Kalte handia egin dio hori, planari, Ezagutzen desente aurreratu dela, azken hau eta urteotan, eta hor eskuntza gizugarrezko lana egin du, eskuntzaren bidez, gure gazteek, gure umek, euskeraz ikasi egindute, Baina erabilerari dagokionean e, gure umeek eta gure gaztek ez dute erabili. Ez dute erabili, ez daukatelako non erabili, eh, gauzak diren moduan. E, Bilbon e, eskaintza guztia espada ere gehien, gehien, gehiena edo ume gehien egiten dituzten gauzak erabat e, espainoles dira, erabat e, gaztelaniaz dira eta ez dute erabili, eh? Orduan eh erabil aukerarik ez badago erabiltzeko nekez erabiltzea. Ez bada ba familia euskalduna dutenek edo eh, aukera zehat zehatzak egin dituztenak, baina horiek eh, oso gutxi dira. Esan nahi dut berezko eskaintza dena gaztelaniaz da. Euskera ikasten ari naiz eh, gustatzen zaidalako. Unibertsitatu bokatu ondoren, ba, zein nintzen euskara ikasen, ba, orain dela hiru urte eta erdi gutxi gora bera, eta bueno, ba, nire asmoa da aurten egateratzea, eh, posible bada. Eh, Amazei urten eukanean hasi izan euskara gazten, baina Portugaloa nahi zenez, han ez zegoen inor hitz egiten, e, eh, euskara hitz egiten zegoen inork e, orduan utzi, nuen, e, utzi Eta momentu batean, e, pentsatzen dut, ba, posiblea dela euskaraz komunikatzea eta horregatik hasi naiz berriro horregatik eta gustatzen zaidalako e, doinua, hizkuntza eta inguruan dagoena. Bi ordu egunero. Bi baina gero ba, hemen antolatzen e, diren gauzak e, ba, ba, ez da, etxaldi bat badago edo dantza tailerra edo ba txangoak edo normalean nik egiten ditut. Eta orduan ordu gehiago dira.